se han convertido en una epidemia los hechos violentos que ocurren en esta ciudad y el país, lo que preocupa a diferentes sectores, por lo que el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en esta ciudad y también pastor David Phipps consideró necesario que, como individuos, se busque incentivar la tolerancia. Primeramente, es que hay que ser tolerante. La tolerancia es parte de la personalidad de las personas que tienen que cambiar esa forma violenta. Aquí, por cualquier choquecito, roces, de una vez la gente quiere coger una pistola o un cuchillo y agredir al otro, porque fue un simple accidente, nadie quiere, nadie, quiere tener un, un accidente. Pero también en los barrios hay muchas riñas, muchos conflictos sociales, donde las personas no saben convivir, hay que aprender a convivir los unos con los otros en la comunidad para respetar también los derechos fundamentales de la, persona. O cuando tú matas a una persona por una riña, una, una tontería, tú estás viendo el derecho a la vida. Además, destacó la importancia de la consejería para lidiar con conflictos, con miras a no llegar a enfrentamientos violentos para buscar una solución a los problemas. Por lo cual pedimos que primeramente hay que, dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, Entonces tú tienes que saber que si tú, vas, si tú te amas a ti mismo, no puedes hacer matar ni hacerle daño al prójimo. Por lo cual hacemos un llamado a la tolerancia, a la paz, a la tranquilidad y al dominio propio de San Francisco Macorís, especialmente porque está en nuestra ciudad. Cordero, NTN, su noticiero regional.